Tu nombre y explica por favor. Mi nombre es José Mésar, Soy técnico agropecuario, trabajo en esta comunidad de Minchute Mashnum. Soy natural de la comunidad de Minchute Mashnum. Trabajamos con los productores, enseñamos todo lo que son asistencias técnicas de del producción de cacao. Ahorita están mejorando a través del proyecto Tajimat ha desarrollado bastante este, el trabajo, enseñó los productores ahorita, ellos mismos están haciendo las podas, eliminan las enfermedades que atacan plagas y hacen abonamiento con bokashi, de, con, con cáscara de cacao no despreciamos, con este cáscara nomás nosotros con otros ingredientes preparamos bokashi, hacemos, por eso nosotros reclamamos nuestros productos para mejorar el precio y así venimos logrando el precio que vendíamos el, en primer venta nosotros hemos hecho este 2.50 después en el año 2010 hemos vendido 3 soles en 2011 3.50 en 4 soles hemos llegado en 2016 ahorita estamos en 2016 para llegar en 5 y 6 soles en precio. Porque ahorita los productores como están manteniendo como están manteniendo este permanente como están con los con los, este, con las plantas por eso nosotros este, nosotros como enseñamos nosotros también estamos contentos porque no era así, no sabían, este, solamente sembraban para sembrar, nomás no tenían conocimiento de agricultura, no valoraban mucho, pero ahorita sí valoramos, sí valoran los productores también. Nosotros como profesionales también nosotros estamos contentos para enseñar. Eso es todo, este... ¿Cómo, te llamas? Jorge Flores. <laughs> Jorge Flores eso es todo Jorge Flores. Le agradezco a usted también que vienes este, visitarnos a nosotros este, en este pueblo, en esta zona, que nunca nos visitaron de otros países. Gracias.